hari ini kita bersiaran dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesehatan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Hari ini kita sangat bertuah kerana kita menerima lawatan daripada pihak uh, pakar-pakar perubatan daripada negeri China yang berpengalaman dalam menangani kes COVID-19 di negara mereka. Uh, khususnya uh, tim hari ini adalah daripada Province Guangdong ataupun Guangdong, Guangdong Province yang diketuai oleh Dr. Li Jin, the Vice President of Guangdong Provincial Hospital for uh, Traditional Chinese Medicine. Uh, pagi tadi kita telah berpeluang dalam perkongsian uh, sesi pengalaman daripada tim yang seramai 8 orang dan uh, selama 2 jam kita telah uh, ada sesi soal jawab dan perkongsian pengalaman mereka dan uh, saya merasakan ini satu pengalaman yang sangat berharga sekali kepada pakar-pakar perubatan di Mas oleh kerana uh, mereka telah uh, pun juga berkongsi kepada kita tentang apa yang perlu dilakukan, apa yang tak perlu dilakukan dan uh, supaya mereka, kita tidak uh, mengulangi ataupun uh, apa uh, kesilapan mereka dan kita ambil best practices yang telah mereka laksanakan khususnya di Guangdong dan di negeri China secara amnya dan ini telah uh, Ah, banyak membantu kita dalam rangka perancangan kita seterusnya dalam menangani wabak COVID-19. Di mana KPK eh, sendiri ketika ini sedang ah, melaksanakan 500 ujian sehari ah, bagi pihak Kementerian Kesihatan. Ini adalah satu sumbangan besar oleh UNIMAS terhadap peperangan melawan COVID-19 yang kita lakukan sekarang ini. 嗯，广东的经验呢，其实我们在这几天的交流中都已经讲的比较多了。Uh, there are a few important points during these few days of sharing. The most important, number one, is the nucleic acid screening. Uh, three important uh, entry points, which is uh, at the stations, airport, or WAF. These are the area that we need to do very strict control and screening. Thirdly, is about the fever clinic. Each hospital or clinic must have a fever clinic and uh, uh, control the entrance uh, in the hospital so that uh, at, every entrance checkpoint there is a strict monitoring of the temperature and also respiratory symptoms, contact history, and as well as traveling history. Besides all those, the community level effort is also very important. Uh, especially uh, the community is consists of uh, the volunteer, the health team, and also the police officer. Uh, this small team will be actively screening for uh, suspected cases in the community. Okay, in our rainforest uh, weather and also our environment here, compared to other small congested area, I think our place here is very low density populations and it's very airy with a very good uh, ventilation. So I think that may help uh, in uh, reducing and combating the disease.